Hadi bakalım sen beşikte uyu. Bebekler meyveleri bayılır. Hem de çok sağlıklı. geldim geldim baby. Var sana çilek getirdim. 干嘛？ Gamze, ne yapıyorsun? Bebeğim hiçbir şey yemiyor. Ben de onu uyutmaya çalışıyorum. Ne yedirmeye çalıştın Gamze? Sebze ve yumurta. Bebek onlar yemez ki. Bebekler süt içer. Görüyor musun Gamze? Bebek sütü çok beğendi. Evet